ಜನತೆಗೆ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಮುನ್ನೂರ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬಲಿಜಿಗ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿರವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನ ಜಯಂತಿ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ದಿನ ಭೇಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ರವರು ರವರು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಲಜಿಗ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈವಾರ್ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಕೂಡಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನನೇ ಕೈವಾರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿವರು ಇವರು ರಾಜಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಜಯಂತಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಬಿ ಎಲ್ ಕುಂತಿದಾಗ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ಕರೆದೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು M L C Anil Kumar ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದೆ మా అందరికీ తాత కైవార్ తాతయ్య రాండా ಅಂದ್ರೂ ಜಯಂತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ತಾತಯ್ಯನವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದೇನೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು